Ah, ebiseera byavawa baga biva mu bazungu gye batugamba yebiva era bateekamu sente embu nyingi nnyo mumajakinjawulo kyofana nga wali omufaza pasitono owerubaga onani eh. pasa malega te kayanja pasa kayanja ogamba pasa kayanja webale kuba na following nene ndeta tata mbadde nsaba okomewo gyoyogere ku bisiyaga pasita kayanja njogedde mu kamera gwe nti eh. tereza kamera gwe pasa kayanja bambi engeri gyolina following enene bami badde saba ojja oyogere ku bisiyaga nga bivumirira <laughs> pasaka yaje jako okufumye ku bisiyaga tukulu wetuli ne mama babi wine mama abadde njagala naawe ojja oyogere ku bisiyaga naawe olina following nene nakulonda jangove wakuba kayimba kaffe twakagala nako kateke kaya kayimba ako wakuba eh. katoto katokola speech ndala kayimba ako wakuba kateke ku peji yo Eh. Eh, yabivumia emyaka kumi nimbadesaa nakakazee ku peji ye akaze baba nimbadesaa akayimbako nako kaze ku peji yo zapita salongo laduzita tuli katereke newa salongo laduzita jetuzza bere nga ate atulambululiramu ku nsonga ezimu ezenjawulo kigenda mugwanga yaffe ya uganda mukimanyi bulungi nnyo bagitasimanyi eh, lgbt twalabyeko abaana bannayuganda nga balumbye ku bagita uganda house yeeyo eri amerika eri ludawa eri amerika eri uk nga balumbye abaana beekalakasa tolabyeko muno mumanyiwaderik eh. naye muna waderik ono alina ebuzibu buli bumu bambi abaana bali desperate batya abaana baagala mpapula nsaba gavumenti yaffe eya uganda buli agenze gyebagala ogenda mbadde nsaba gavumenti yaffe eya uganda mutuyambe temuyambe bavuka kimala bambi ffe tulina amaanyi tulina sente naye abaana bali abali kugulawo mm-hmm. temubayambye kimala nze mm-hmm. mbadde ntesa nga ndi wakirowoozo mm. abaana bano omwana ono ayagala nnyo deriki gemazima eh, muna ayagala nnyo ki nekakasa nti deriki ne muna bakiteesaako babe bubbi empapula kati muna alina okubeera awo webamulabira awo omuntu oba olina gwoyagala abakazi enaku zino kati muna alina laavu mm, mm. abakazi enaku zino tebakyalina laavu muna mm. ah, ah, mulabula kusocial media naye muna eh. simwinako luganda naye eh. muna alina laavu eh. muna tali sikwabisiyaga abantu njaga kubatangaza muna ira kyanoonya okufuna ngaomuntu banoonya sente era bazibawa sente bazibawa nepetaga n'obutuuze kale muno omuwolereza ne athakayima naye anoonya mpapula atuuse n'okukyusa feesi yokubyemekapu simanyi bamukoze biki biki nga boolaba akavubuka ako kati akusa okunyonyoka athakayima kimanyi yakolaku wano intabiyu Hmm. Hmm. Eh, kakati ate kayima oyo alina obuzibu oli bumu esooka nakola ebintu bino nga lyakomedi omugambo hmm. najja nga wakomedi eh. ali mukiyumba eh. naye ate weyamala okufuuka bagge bamula omulaba nga akola komedi oyo asaba okuteekamu sente ainfluensi ngaabantu kubaba naabantu lwaki mbuuza lwaki bano abantu bapromoting ebisiyaga anti kati oli anoonya empapula bikole mukisirisa afuna empapula lwakiatapromotinga sikiriza abantu abalinayingira balaganga ebiri ebirungi simanyi biki biki bekalakasizaaaosemanyi puresidenti twagala kukulaba kati puresidenti jangu kikiddala ekiri awo kiri bwekiti hmm. abazungu bano bakola amalagala eddagala hmm, eddagala oba amalagala hmm. abazungu bano batikawo ekyuma gawola ekubeeta mm. eyalula amagi oba enkoko mm. biki mm. kati batikawo nenkubeeta eyalula abantu baagala <laughs> eh, eh. abantu ove ku nkola eyakatonda oberege oveyo ekyenda baguze eddagala erira kujanja beekyenda ekyo miliyoni kumi leero basatu obujazazigwewo mm. nekyenda kikyaleleeta kyaliza goddamu okwegulira emuka gye bakuwadde empya egwa ku mulembe wafuluma 2425 26 mm. bakubala nnyo babala nti omuddugavu mwavu mm. bagala mukozesa buli kimu kibakolaki kyebagala kakati ife tugamba wetuti nti abantu ddeku buwangwa nenono obugamba era kyova eno ensonga gitwala obusiyazi businzidde nyo mubakatnjogera ekintu kino gakitengaza eggwanga mwe muli bafaza temuwasa muli bakatuli ki mwe abafaza batawasa bino bigambo bapita salongo nadusite yava emunyonasi webganda ndi muzikwakazobanze alumbi eno laivu ya sonko siyabuuza nze abuuza buli kimu ekibuuza ku laivu eno kivunanyizibwanzibwonze salongo nadusita mwe bafaza muli bakatuli ki kubamwe temuwasa ate mugatta abantu tekayo kamera bulungi tereza kamera tereza kamera kugamba ebigambo bino zabta salongola dusitaevebunyonasibebogana ah. mbuziza mwebafaaza abatawasa bakazi muli bakatuli ki namwebafaaza abatawasa mututegeeza muli bakatulike ate ffe mugattaffe abali babakatuliko mu maaso mwatufunyemu obuja kyobanga mwalangiridde eh, ati ndikubisiyaga ndikubisiyaga bafaaza mwalangiridde nemugamba simanya vatikani simanya byebiki ti mugenda gatta abasajja ku basajja abakazi mubagatte kuba mutwasakakirangiriddeko ye mugambe bweti bakirangiridde bagamba muli bakatulika kemabega papa akkiriza nagamba muli bakatulika emabega tutegedde gyemugwa ate intavie eno gijjaeyo kubanga pulidde nobusungu mwebefaaza sokongera kujayo inda byeno kubanga bano omanye bino ebiseega bitambudde webiti pasta kiganda yagambyapasta kigamba ah, ah, mpulira obusungu pasta buli muntu mwamufuula ndiga buli muntu mwamufuula ndiga twagala tulindiga nga mugamba ti tulindiga abantu bamwe bonna ndiga muzinya abaana mumatako bakirongosemu mufudde abaana emabega zapitasalongola tusitefemyo natigamba bwe katerere nenyiga nnyo kasi kigenda yavuddeyo n'agamba ebigambo bino wammanga gayenyi yabyogedde timumwagala tuleme yabiseega mutu mutuwe sente katonda zirwazi birwanyisa <laughs> <laughs> kabagambe bwe nti tudde kubanga neki ne bannaffe batuvuddemu bapasa baffe babadde otuulire owemyoyo kiganda wewakoze oba woti wewakoze kiganda sikulinako obuzibu <laughs> weriire ebisiyagambe naffe katweddira kubanga baffe nenono mwagire eh, eh, eh, babaita bawestani abawestani batya ebiseera byavawa baga biva mubazungu gye batugamba era bateekamu sente embu nyingi nnyo mumajaki kyofananga wali omufaza pasitoni owerubaga onaani pasa malega te kayanja pasa kayanja ogamba pasa kayanja webale kuba na following nene ndetata mbadde nsaba okomewo joyogere ku bisiyaga pasita kayanja njogedde mu kamera gwe nti tereza kamera gwe pasa kayanja bambi engeri joyina following enene bambi mbadde nsaba ojoyogere ku bisiyaga nga bivumirira pasakayaja jakofumie kubisiya gatukulu wetuli pasakayaja aveyoko ne pasa bugembe lwakyo wasa pasa bugembe lwakyo wasa oyagala nyo abantu abantu bakwagala nnyo pasa bugembe lwange nkwagalaatisatulagekakatonotono kumuchala eh. ya ali abamu asabira kujachi bamumanyi era ja kujja mulage <laughs> next season okunta abla kicho gama ti papa yakiriza ah, bakolaga cha era dala salonga amabugembe zipapita salonga la duzita pasta bugembe ali <laughs> wambugo ali muganda munange wamaze kugamba bwenti twati sakura ku muchala wo mm twati mu mutima mulungi si mububi ah, eh, eh, nga ye bugembe tumwesiga mm. so kiri mm. ah, atwe kumukyala we mm. Eh, kubanga naffe naffe twagala tumwesiga nnyo mm, atwe ku mukyala we naffe tumulabeko olapasage eh, tukuwagalanye tukwesiga oli musajja mulungi kati era olpasmalagira gwetwesigeani bujingo <laughs> agamba sabanga bwenkusabira wesabire sabasabasabasaba tayinza wagira bintu ebyo naye eh, tasabbiwagira kubanga musajja aliwalaali atya anti emusajja yasooka n'amanyi amagulu gano n'amanyi amagulu amalala omuntu atamanyi bikituufu <laughs> tamanyi asi oba tonaku omuntu omunonyeramamapasakwagala nnyo webale eh, eh, bob wine excellence bambi tukwagala nnyo i respect you oyo mukwano gwange bythewe fulom yekateeka ebiri kumi n'ogu wandekateeke waliwali nga tuli wali emanga olaba wali sonko eh. twatulawo ne bob wine ebiseera ebyamaka biri kulabira noyo mwana mm. aliwo oyo mm. naye mama bob wine mama abadde njagala nawe ojjo oyogere kubiseeraga nawe olina following nene ah, nakulonda jangove kwa hiyo wakuba kayimba kafe twakagala nekasika ndako kateke kaye kayimba ko wakuba eh katoto tokola speech ndala kayimba ko wakuba kateke ku page yo yabivumira eh, eh, emyaka eh, kumi nembadde nsaba nakakazeeyo ku peegi ye akaze baba nimbadde nsaba akayimba ako nako kazeeyo ku peegi yo zabita salongola duzita salongo kiki abantu batya okwogera ku bisiyaga anti bebawa sente sente zebawaudeko atono mama nga yatidde yatidde katono mama wamuwuliddeko nga atidde okubyogerako agamba kiye katono mama hmm. tamale mirundi lwakuba tamale mirundi yonja kisakokisikwogera mukisa mukabaka wobuganda ekitiibwa maje hmm, tujja kukulumba nga fe abaganda anti njakkulumba anti njakkulumba nzi live <laughs> eh. Eh, najja kkulumba eh, zomanyize dispiritualist njakulumba myoyo sijakulumba namajego oyo namaje maje gwetolode njakulumba ngemizimu toddamu kuvuma kabaka waffe eyo i respect you kwagala nyo za buli muntu kwenjewakuwa namwagala yagambye mbu kabaka wabuganda siwa kitiibwa mpakabaka wa buganda ekitiibwa nzirabitasalongola duzitta nkwagala nnyo mbadde njagala n'olumba olukuluma luwone katonda akwatireko ne bajjajja baffe n'abazukulu banna bonna bonna bali eyo mumawanka gonna batambuza ensonga nga basigale kabaka waffe mwebale nnyo kabaka tali mu mbeera nnungi tusaba twongere okusabako naye wamazi kabaka maoli waddembe kuba nenakgegazaala balungu teyatubuli ate kabaka tazaala balungu yabazaala bweru neda sistema buganda bigambo <laughs> ogambye otya <laughs> abalongo lwaki bavuddeyo nga bakulu lwaki bavaayo abalongonabagereka eh, wama tutangaze munaka simanyi ensonga hmm, nasobeddwamu konange ngaomuntu eh. hmm, hmm. nabagereka abantu bambi tusaasi naffe abaganda tulina ennaku tulina ebirumi tulina ebirowoozo naffe tulumwa tulina byetulowoozaako nabagereka abaana abo obutabanjulya baganda wabazaalawa anti ogenda kulumba notandise kabaka ngomwekitiibwa ate kalutandika okulumba omu ku bantu oba katikirwa baniyagala kono obuuza bubuuza aana ate kati abannabaika balina ba baana baani babuganda babugandabatulite naffe abasamize kola emikolo gyabaatugambaakinemulugunya tbatugabayita oba twaita jumba twaita mama fiina tuweta salongo la duzita wa itani omuli bakumidiye toto tau ana toina chogamba gwanga kwalia toina chogamba atakachira chinzi jakuva kwa nobubaka nobaka baka mbukube gambe kweti nabagereka obatu soba kujja gamba basa tuswa gamba mafilu soba gamba kabona jumba tuswa gamba la duzita wa gambani mwe miaka 10 nesa tubulira abana abo ba buganda basibafe zibino bigamba mbili kumutima gwanga mafuta salongo la buliza bigamba sibya soko media saabasajja kabaka akwagala nnyo okuwa ekitiibwa era akwagala nnyo mu buganda naye mbuuza ebigambo bino naabagereka oba okata nozaala abaana abalongo notogamba emyaka kumi nesatu abaana abo baani kubabanga ba buganda tumuddamu tumanyira bannage temutuyisaako fe tuli basamize tumanye ennono okay tulina saala omuladduzitteno bannange Ah, tugeza kulaba ebintu byensi atuliramu yo ebintu engeri gyabikolaki ah, engeri gyabirabamu so tamala emirundi okomekereza nga omugambi otyatamala emirundinaye alina kushontama emirundi eh, musonyi okuvuma obwakabaka hmm, naye kwegamba hmm, tamala emirundi obuzibu bwayina alina ebibuuzo nga byenyina hmm, naye teyebuuza kumanya kuba bukubi anti ye anyiiganga omuntu omanyi omuzeeyi wakaddi tamanyi mirundi yakaddiwa muzeeyi tomuzeeyi yafuna entonda ate mm. buliwebuuza kyonatafuna kimuddamu mm. afuna obusungu nayogera ekitufu kye kyamanyi mm. eh. katiamanyi eh, mirundi kugogera ekigambo ekyo yebuuza naye yenyini nabagereka abaana bazaala <laughs> kati ebbaawe yange ekyo nakyo ngaomuntu okibuuza anantu balina ebibuuza ate ebitaliyo abaana yazaalaagerekera obuki obuganda obuganda yabugerekera ki abalungu eh. yabuba buwulira ah, naye kati kankubuuze nze ebbanga limaze nga ntegeera mm. kabesemakookiro yagenda okulagibwa era ngaakozeeki nga bwolaba nti omukungu bwafa tebamalaga mubikaabika nga eh, bayinza okubikakusaalo bategeka ewaka bamubika nga wayiseewo nennaku nga yafudde dda kati nakyo bwekityo bwekirinennaku nga yakoze eki ngaennaku nga ziyise nawoneyafudde si myaka anti <laughs> kuliku bakufa omuntu abebajja vunda eh. ne kuno okuzaalamyaka eh, asobola okuzaalakati soko beeraawo nga bakugamba mm. emyaka kkumi mm. omwana ono siwwemyaka kkumi nebagamba emyaka nga giyiseewo nga kkumi Yohana si ukatonda wabageza temba nakolaje. <laughs> Otabu kagoma. Na bage yakole takatema mubine ebintu ze gama zanze na dusi kaze nimusamize. Sina chenkutiamu kuba mwe muli bazukulu. Eh. Mwe muli ba musu. Mwe muli ba <laughs>